Brillant comme des diamants, Brillant comme des diamants. Je vois la lumière sur la mer, le bonheur qui m'appelle. Toi et moi, toi et moi, comme des diamants dans le ciel. Tu es une étoile filante, fusion de mon esprit. Dans tes bras, je nous vois comme des diamants dans le ciel que c'est toi que je voulais sans hésiter. Le premier regard qu'on s'est échangé, j'avais mon avenir dans tes yeux. Ce soir, toi et comme des diamants, Brillant comme des diamants, on est si beau comme des diamants, Brillant comme des diamants, Brillant comme des diamants. Exceptionnels comme des diamants dans le ciel, nos mains touchent l'univers Lorsqu'on est ensemble. Cette chaleur est éternelle, on est des diamants dans le ciel. Tu es une étoile filante, vision de mon esprit dans tes bras, je nous vois. T'as des diamants dans le ciel, j'ai tout de suite su que c'est toi que je voulais. Sans hésiter, le premier regard qu'on s'est échangé, j'avais mon avenir dans tes yeux. Ce dans le ciel, si brillant, si vivant, exceptionnel comme des diamants dans le ciel. Shine bright like a diamond, shine bright like a diamond, brillant comme des diamants, on est si beau comme des diamants, brillant comme des diamants, brillant comme des diamants comme des diamants dans le ciel. Et shine bright like a diamond. Brillant comme des diamants. Brillant comme des diamants. On est si beau comme des diamants. Brillant comme des diamants. Brillant comme des diamants. Brillant comme des diamants. J'ai tout de suite su que c'est toi que je voulais. to